har lazzatidan totib totib nafsining balosidan dod deb oxiri Allohni qalbida topgan hidoyat sohiblaridan so'rang demoqchiman tabib tabib emas boshdan o'tkazgan tabib ishoning azizlar siz hozir eng qimmatli vaqtingizni Alloh bergan imkoningiz hayotingizni baxshida etib yuborayotganlaringiz ertaga ko'p afsuslaringiz nadomatlaringizga sababdir o'zingiz uchun emas bir kungina o'zga bir inson uchun xolis Alloh yo'lida yashagan bir kuningiz ehtimol bir umrlik daftaringizni nurga to'ldiradi xatolarga to'lib toshgan varaqlarni yo'q qilib o'rniga yaxshiliklar bilan mag'firat sababchilari bilan muhrlab qo'yadi keyin bilsangiz bir inson dilini obod etganingiz aslida ekan dunyoni obod etganingiz dilingiz hayotingiz taqdiringiz va oxiratingizni obod etgan nuqsonlaringizni Xudo yo'liga bag'ishlayveringizlar. U haq Alloh ko'rib turibdi. Kim xiyonat qiladi, Parvardigor unga xiyonat qilib qo'yadi. Oqibati yaxshilik bilan tugamaydi. Shuning uchun hech ikkilanmasdan ehson kamarini mahkam bog'langizlar, aziz birodarlar. Xo'p. Yana bir hadislarda borki, 5 ta narsa borki, shu 5 ta amalni qilgan inson